odam alayhissalom odam atoning yaratilish qissasi alloh taolo bilan farishtalar orasida bo'lib o'tgan quyidagi so'zlashuvdan boshlanadi alloh taolo arsh atrofidagi farishtalarga odam va uning zurriyotini yer yuziga o'zidan xalifa qilib tarqatishini va ular yer yuzida saltanat egasi bo'lajaklarini bayon qildi farishtalar bu xabarni eshitib taajjublandilar chunki yer yuzida Allohning xalifasi bo'lajak kimsalar samoviy farishtalar kabi o'zaro mehr oqibatli va pokiza yashay olmasliklari aniq edi farishtalar o'z robbilari hikmatidan taajjubga tushdilar va parvardigorga yuzlanib dedilar parvardigoro yer yuzida turli gunoh ishlarni qilib fisqu fasodni avj oldiradigan bir birini qonini to'kadigan insonlarni yaratasan bizlar sening barcha sifatlaringni poklab yod etayapmiz seni nomingni yuksaklarga ko'tarib senga shukronalar aytmoqdamiz-ku. Maloikalar bu bilan yer yuzida xalifa bo'lajak insonlardan o'zlarini afzal va xalifalikka munosib ekanligini namoyon qilmoqchi bo'ldilar. Alloh taolo farishtalarga odam atoni yaratishdagi hikmat u sir asrorlardan bexabar ekanliklarini va ular hali ko'p narsalarni bilmasligini ta'kidladi. alloh taolo odam atoni yaratgach yer yuzidagi bor ne'matlardan bahramand bo'lishi uchun odamga halol qilingan narsalarning nomlarini vujudga kelish tarixi va fazilatlarini o'rgatdi so'ngra maloikalar kamsitgan va ilmu ma'rifatda o'zlarini undan afzal deb bilgan odam atoning ilmi farishtalardan ko'ra ziyoda ekanligini o'z ko'zlari bilan ko'rishlarini iroda qildi alloh subhanahu va taolo farishtalarga yuzlanib agarda o'zlaringiz o'ylaganingizdek yer yuzida mendan xalifa bo'lishlikka odamdan ko'ra haqliroq bo'lsangizlar ushbu ne'matlarning nomlarini va fazilatlarini birma bir aytinglarchi dedi maloikalar javob berishga ojiz qoldilar va o'z robbilariga uzr aytishdi ey robbimiz bizlar seni ulug'ligingni pok nomingni yod eturmiz sening irodangga e'tirozimiz yo'q chunki bizlarda o'zing o'rgatgandan ziyoda ilm yo'q sen har bir narsani bilguvchi va barcha qilayotgan ishingni hikmatini anglaguvchi zotsan shunda alloh taolo odam atoga xitob qilib ey odam maloikalarga men ulardan so'ragan narsalarimning xabarini yetkazgin dedi odam parvardigor qanday o'rgatgan bo'lsa shunday javob qaytardi odamni o'zlaridan afzalligiga iqror bo'lishgach alloh taolo maloikalariga xitob qildi men sizlarga osmonu yerdagi barcha narsalarni sizlarni oshkora so'zlaringizu qalbingizdagi maxfiy saqlab yurgan fikrlaringizning hammasini bilurman deb aytmaganmidim bu paytda odam balchiqqa o'xshash qora loydan inson shaklida yaratilib bir necha jarayonlardan o'tib qurigan Alloh unga o'z ruhidan jon ato etgandi u qonu go'shtdan iborat o'z xohishicha harakatlana oladigan fikrlash qobiliyatiga ega bo'lgan insonga aylangandi farishtalar bilan yuqoridagi tarzda savol javob bo'lib o'tgach alloh taolo farishtalarni odam atoni hurmatlab unga bosh egib sajda qilishlikka buyurdi bu sajda Allohga qilinadigan ibodat va sig'inishdagi sajdadan tamoman farqli edi chunki ibodatdagi sajda yolg'iz Allohning o'zigagina qilinur Alloh taoloning amriga binoan barcha farishtalar odam atoni hurmati uchun unga ta'zim bajo keltirib sajda qildilar ammo iblis alayhilana kibru havoga berilib sarkashlik qildi sajda qilishdan bosh tortdi alloh taolo barcha narsalarni o'zi bilib tursa ham iblisdan odamga nima uchun sajda qilmaganligining sababini so'radi ey iblis men o'z qudratim bilan yaratgan kimsaga sajda qilmasligingga sabab nima sen shunchalar kibrlik bo'lib qoldingmi yoki yuqori darajaga erishganlardanmisan dedi iblis aytdi men undan ko'ra afzalroqman chunki meni o'tdan yaratding uni esa loydan yaratgansan alloh taolo iblisning bu kibru havosidan g'azablanib sen jannatdan chiq sen u yerdan haydalding to qiyomatgacha senga mening la'natim bo'lsin dedi shu tariqa iblis mutakabbirligi va sarkashligi tufayli odamga hurmat yuzasidan sajda qilishdan bosh tortib jannatdan quvildi iblis bu bilan kifoyalanmadi u haq subhanahu va taolodan to qiyomatga qadar hayot kechirishiga izn so'rab yolvordi Alloh o'zining mehr muruvvatli sifatiga ko'ra uning iltimosini qabul qildi. Iblis yana sarkashlik yo'lini tutdi va dedi: Parvardigoro, sen meni oxiratda xor bo'lguvchilar qatorida bo'lishimga hukm qilganing sababli men qasam ichib aytamanki, to qiyomatgacha odam farzandlarini zalolatga boshlashga bor kuchimni sarflayman ularni sening to'g'ri yo'lingdan adashtiraman doimo kuzatib yuraman va ozgina g'ofillik zaiflik sezishim bilanoq sening haq yo'lingdan adashtirib fasod ishlarga boshlayman natijada ularning aksariyat ko'pchiligini senga shukr aytmaydigan bandalarga aylantiraman Alloh iblisning bu xiyonatini ham o'zi iroda qilgan hikmati ilohiy sababidan qabul qilib iblisga qarata bunday xitob qildi sen xorlangan mening rahmatimdan yiroq bo'lgan holingda jannatdan chiqib yo'qolgin qasamyod qilurmanki odam farzandidan kimki senga ergashib fasod ishlarni qilsa seni ham ularni ham barcha barchangizni jahannamga solurman iblisni jannatdan quvib odamning yolg'iz o'zi jannatda qolgach unga ham suhbat bo'lishi uchun alloh taolo odamni chuqur uyquga g'arq qilib uning chap qovurg'alaridan birini oldi va havvoni yaratdi kesib olingan qovurg'a o'rniga esa qaytadan go'sht paydo qildi odam ato uyg'onib yonida o'tirgan ayolga ko'zi tushdi va undan sen kimsan deb so'radi ayol men havvoman dedi odam yana so'radi seni Alloh nima uchun yaratdi havvo bunga javoban men bilan sukunatda qolib orom olishing uchun alloh taolo shu tariqa havvoni yaratgach uni odamning jufti haloli qilib jannatda qoldirdi ularga jannatdagi mavjud bo'lgan barcha ne'matlardan yeyishlikka ruxsat berdi faqatgina bir daraxtga yaqin bormasliklarini va uning mevasidan iste'mol qilmasliklarini buyurdi mabodo ular bu amrga xilof ish qilib uning mevasidan yeb qo'yishsa u holda itoatsizliklari uchun o'zlariga zulm qilib munosib jazoga giriftor bo'lishlarini ularga uqtirdi bu so'zlarni eshitib turgan iblis benihoya suyundi chunki Allohning odam va havvoni ma'lum daraxtning mevasidan yemangizlar deb aytgan o'giti iblisga qo'l kelardi odam va havvoni yo'ldan ozdirib xudoning amriga xilof ish qilishlariga undash uchun unga bahona topilgan edi shu daqiqadan boshlab iblis odam va havvoni yo'ldan ozdirish payiga tushdi ularni turli yolg'on so'zlar bilan alday boshladi nima qilsa ham Alloh man qilgan daraxt mevasidan odam va havvoga yedirish kerak edi agar ular shu mevadan iste'mol qilishsa ularning avratlari ochilib jannatdan quvilishini iblis juda yaxshi bilar edi u odam va havvoga yaqinlashib Alloh sizlarni bu daraxt mevasidan iste'mol qilishingizdan qaytarishining sababini bilasizlarmi deb so'radi ular sukut saqlagach yana so'zida davom etdi agar undan yesangiz farishtaga aylanasizlar va turli ne'matlarga boy bo'lgan bu jannatda abadiy qolasizlar alloh esa bu hikmatni sizlarga ravo ko'rmoqchi emas odam va havvodagi ishonchsizlikni ko'rgach men sizlarga sodiq do'stman deya qasamyod qildi odam va havvo iblis o'zlarining ashaddiy dushmani ekanligini unutishib fitna tuzog'iga ilindilar olloh man etgan daraxt mevasini iste'mol qilishdi meva ta'mini tortishlari bilanoq ikkovlarining ham avrati ochilib qoldi ilgari ular bir birlarini bunday holatda hech ko'rmagan edilar shu bois uyalganlaridan darhol daraxt barglaridan olib avratlarini bekita boshlashdi shu daqiqada har bir ishdan ogoh parvardigor ularning bu gunohlariga ta'na qilib axir men sizlarni bu daraxt mevasini iste'mol qilishdan qaytarib shayton layin sizlarning ashaddiy dushmaningiz ekanligidan xabardor qilgan edim-ku deya xitob qildi odam va havvo alloh taoloning o'gitiga qarshi borib ana shu tariqa ulkan gunohga qo'l urdilar o'z xatolarini tushunib pushaymonda parvardigorga yolbora boshlashdi ey parvardigor bizlar senga ma'siyat etib sening amringga xilof ish qildik o'zimizga o'zimiz zulm etdik endi sen bizlarni mag'firat qilgin agarda gunohlarimizni kechirib shafqat etmasang bizlar ko'p zarar ko'rguvchilardan bo'lib qolamiz-ku ammo ular jannatdan chiqarildilar parvardigor ularga odam farzandlari doimo o'zaro adovatda bo'lishini ular o'z ajallari yetgunga qadar ma'lum vaqt yashab yer yuzini obod qilishib undan foydalanishlarini Alloh doimo ularga haq yo'lni ko'rsatib turishini kimki Allohning to'g'ri yo'lidan yursa dunyoda gunoh ishlarga qo'l urmay baxtiyor yashab o'tishi xabarini aytdi barchangiz tushingizlar jannatdan bir birlaringizga dushmanlik qilursizlar sizlar ma'lum vaqt ajalingiz yetgunicha yer yuzini makon qilib undan foydalanursizlar sizlar yer yuzida hayot kechirursizlar va yer yuzida vafot etursizlar qiyomat bo'lgach yer ostidan qayta tiriltirib chiqarilinursizlar odam ato qissasidan mutakabbirlik oqibati nima bilan tugashi bizlarga yaxshi ma'lum bo'ldi dunyo yaratilibdiki takabburlik hech kimga xayrli amal keltirgan emas aksincha insonlar kamtarlik xushmuomalalik kabi yaxshi amallar bilan kamolatga erishib kelyaptilar payg'ambarimiz muhammad alayhissalom bu xususda kimiki Alloh uchun o'zini kamtarona tutsa uning martabasini Alloh yuqori qilur kimiki takabburlik qilsa Alloh uni xor etur deya bashorat qilganlar payg'ambarimiz kibrning ma'nosini yana bunday bayon etganlar kibr bu haqiqatni tinglamay uni rad etish odamlarning qadrlarini pasaytirib ularni ayblash zikr etilgan hadisi shariflardan ko'rinib turibdiki kibr egasi o'zicha yer yuzida ilohlik darajasida bo'lishni orzu qilguvchi kimsadir idris alayhissalom idris alayhissalom qur'onda nomi zikr qilingan payg'ambarlardan alloh taolo bu haqdagi oyatda ismoil idris zulkifil barchasi sabr qilguvchilardan edilar deydi anbiyo surasi 85 oyat qur'ondagi idrisni zikr qiling albatta u rostgo'y nabiy edi biz uni oliy maqomga payg'ambarlikka ko'tardik maryam surasi 56-57 oyatlar qur'onda idrisni sabrlilik rostgo'ylik oliy maqomlik kabi bir necha sifatlari bayon qilingan ulamolarning ta'kidlashicha qobil naslini hidoyatga boshlash ular o'z zulm amallari va kufrdan qaytib Allohga tavba qilishib shariatga muvofiq ish qilishlari uchun Jabroil birinchi bo'lib Idris payg'ambarga vahiy keltirgan. Qur'onda idris payg'ambarning hayoti va ta'limoti haqida mufassal ma'lumot berilmagan shuningdek u zotning hayotini bayon etguvchi ishonchli tarixiy manba ham yo'q idris payg'ambar haqida ma'lumot bergan birdan bir hukamolar tarixi kitobidir quyida ushbu kitobdan olingan ma'lumotlardan ba'zisini keltiramiz hukamolar idris alayhissalomning tug'ilgan va yashagan joylari to'g'risida ixtilof qilganlar bir guruhi idris misrda yashagan va uni hurmus al haromisa deb nomlangan deyishadi ba'zilari esa u yunoncha armis bo'lib arablashganda xurmus bo'lgan alloh taolo qur'oni karimda uni idris deb nomlagan idris asli misrdan chiqib yer yuzini aylangan so'ngra yana misrga qaytgan va sakson ikki yoshida vafot etgan deb ta'kidlashgan boshqa bir guruh ulamolar idris bobilda tug'ilib o'sgan yoshligida shis bilan ibn odam ilmini o'rgangan shis uning otasining bobosini bobosi bo'lgan idris voyaga yetgach alloh unga payg'ambarlik ne'matini berdim va u odam farzandlaridan odam va shis shariatiga xilofan fasod ishlarni qilib yurganlarni munkar ishlardan qaytardi ularning ozginasi idrisga quloq solib itoat etdim ammo ko'pchiligi itoat qilmadi shundan so'ng u o'ziga ergashganlar bilan u yerdan chiqib qaytdi va misrga kelib muqim yashay boshladi idris va unga ergashganlar misrda odamlarni yaxshi amallarga targ'ib qilib yomon ishlardan qaytarish va allohga itoat etishga da'vat qilish bilan mashg'ul bo'ldilar deb ta'kidlaydi rivoyat qilinishicha idris alayhissalom asosan quyidagi narsalarga da'vat qilgan allohning dinini mahkam ushlashga allohni yagona deb bilishga yolg'iz allohgagina ibodat qilishga nuh alayhissalom nuh yashagan davrdagi qavm butga sig'inishga berilib kufru zalolat botqog'iga botgach alloh taolo nuhni o'z qavmiga ilohiy risolat bilan payg'ambar qilib yubordi nuh o'z qavmi ichida uzoq umr ko'rdi va doim ularni allohga ibodat qilishga da'vat etdi men sizlarni ollohning azobidan ogohlantirurman va sizlarga najot yo'lini bayon eturman sizlar yolg'iz ollohgagina ibodat qilinglar va allohga hech narsani sherik deb bilmanglar agarda Allohdan boshqaga ibodat qilsangiz yoki Allohga biron narsani tenglashtirib shirk keltirsangiz qiyomat kunida Alloh sizlarni qattiq azob qilishi turgan gap lekin qavm uning nasihatlarini tinglashni sira sira istamasdi ollohning azobi to'g'risidagi ogohlantirishga ham parvo qilmadilar hatto nuhni payg'ambar ekanligini inkor etishgacha borib yetdilar nuh ham o'zimizga o'xshash oddiy inson bo'lsa yeb ichsa qanday qilib payg'ambar bo'lishi mumkin payg'ambar zotdan emas farishtalardan bo'lishi kerak-ku deya bahs yuritishardi nuh o'z qavmining bu sarkashligidan pushaymon qilar ular bilan bahslashishda davom etardi parvardigorim menga o'z fazlu rahmati bilan aniq va hujjat va payg'ambarlik ato etgan bo'lsa-yu sizlar obro'laringizu mol va mulklaringizga mag'rurlanib hamda nodonligingiz sababli iymon keltirib hidoyatga yurishdan bo'yin tovlayotgan bo'lsangiz men sizlarni iymon keltirishga majburlashim to'g'ri bo'ladimi hidoyatga da'vat etayotganim uchun men sizlardan na molu mulk va na obro' orttirishni so'rayotganim yo'q-ku Allohning o'zi menga ajru savob berur lekin nuhning bu xitoblari qavmga sira ta'sir etmasdi takabbur qavm nuhga iymon keltirganlar asosan faqir kishilar ekanligini ular bilan o'zlari orasida ham ijtimoiy ham moliyaviy tomondan katta farq borligini da'vo qilishga o'tdilar nuhga iymon keltirgan kambag'al zaif kishilarni o'zlaridan yiroqlashtirib sizlar iymon keltirmasalaringizgina nuhga iymon keltiramiz degan shart qo'yishdi shunda nuh mutakabbir qavmga qarata men sizlarning bu talabingizga ko'nib iymon keltirganlardan birortasini ham o'zimdan yiroqlashtirmayman bular alloh taolo nazdida eng hurmatli insonlardir qiyomat kunida o'z robbilari huzuriga borganlarida alloh bularning ajru savobi mukofotini mukammal qilib berur sizlar Alloh huzurida inson nimasi bilan qadrli mukarram bo'lishini bilmaydigan nodon qavm ekansiz dedi nuhning bu so'zlari ham zolim qavmga zarracha ta'sir etmadi balki ularning sarkashligu mag'rurligi tutib nuhga bunday xitob qila boshlashdi ey nuh sen biz bilan ko'p uzoq tortishding sen o'z da'vatingda haqiqatan ham rostgo'y bo'lsang bizlarni qo'rqitadigan azobingni ko'rsat bu narsa yolg'iz Allohning ixtiyoridadir agar Alloh xohlasa sizlarga o'z azobini yuborur buni hech kim qaytara olmas men sizlarga yaxshilik bo'lishini xohlab pandu nasihat qilgan edim lekin nasihatlarimga quloq solmadingiz haq so'zini qabul etishni istamaydigan nafslaringiz yovuz niyatlaringiz sababidan Alloh sizlarni zalolat botqog'ida qolishingizni iroda etgan ekan